Okay, everybody in position. Hey, no. Whoa. Wow. entrega, hoy tu entrega, hoy tu entrega, hoy tu entrega, hoy tu entrega, como que Te la pisar. la pisar.